Hello my lovely friends on the internet. Mana bugun sizlar bilan There is nothing holding me back qo'shig'ini tarjima qilamiz. Bu qo'shig'imiz Shawn Mendes tomonidan aytilgan. Umid qilamanki, bu sizlarga ma'qul keladi. Xo'p. Qo'shiqni tarjima qilishni boshlashdan oldin sizlarga bitta quiz, odatdagidek. Avvalgi bundan oldinga chiqargan videomda bergan quizimda quizimga juda ham juda ham kamchilik javob bera oldi. To'g'ri, ya'ni to'g'ri javob bera oldi. ko'pchilik adashgan chunki u savol e, o'zi savol unchalik qiyin emasdi lekin ozgina chalg'ituvchi joyi bor edi mana shuning uchun manimcha ko'pchilik adashdi ho'p nima bo'lsa ham e, men o'sha kommentariylarda javob berishga harakat qildim javob yozib qoldirishga bugungi savolimizni qani ko'ramiz kim ya'ni qancha kishi to'g'ri javob bera oladi savol what nimadir so'z dick and tom like ya'ni nimadir so'z a uh, do doing ya'ni what do dick and tom like doing yoki b what doing dick and tom like mana bu hech nima so'z yo'q degani ya'ni yoki hech nima so'z qo'ymaysiz c javobimiz what do dick and tom like do va d javobimiz What does Dick and Tom like doing? Xo'p, o'z javobingizni kommentariyada albatta yozib qoldiring. Hozir videoni to'xtatib, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Men ozgina to'xtayman. Okay. Umid qilamanki, siz javobingizni yozib qoldirdingiz. Qani ko'ramiz va kommentariyada qancha kishi to'g'ri javob beradi. Men albatta kommentariyada yozilgan javoblarga hmm, javob qaytarishga harakat qilaman ya'ni to'g'ri yozdingizmi yoki noto'g'rimi shunda javob qaytarganimda bilib olishingiz mumkin ho'p endi qo'shiqni tarjima qilishga o'tamiz hmm, birinchi so'zlarni ko'rib chiqaylik ya'ni qo'shiqni tarjima qilishimizda yordam berish uchun bir qancha so'zlarni ko'rib chiqamiz birinchisi hold back hold back ushlab turmoq follow follow ergashmoq take control take control nazoratni qo'lga olmoq pull in pull in ichkariga tortmoq guess taxmin qilmoq maybe balki confess confess tan olmoq shake shake qaltiramoq go crazy go crazy aqldan ozmoq inhibition inhibition uyalish xijolat qilish tear up tear up yirtib tashlamoq reputation reputation obro manipulate manipulate manipulyatsiya qilmoq hesitation hesitation ikkilanish stumble stumble qoqilmoq Xo'p. mana bu so'zlar edi endi qo'shiqni tarjima qilishga boshlaymiz I wanna follow where she goes I wanna follow where she goes mm -hmm. wanna bu want to'ni bilan bir xil want to'ni uh, informal ya'ni norasmiy shakli wanna want to bilan bir xil ya'ni I want to follow yoki okay, I wanna follow xohlamoq degani i wanna men xohlayman deyapti follow follow ergashmoq ya'ni ergashishni ya'ni orqasidan yurishni where qayergaki deyapti qayergaki she goes she goes u boradi men u qayerga borsa deyapti o'sha yerni e, qayerga borsa shu yerda shu orqasidan ergashishni xohlayman men u borgan joyga orqasidan borishni xohlayman degan ma'noda I wanna follow where she goes I think about her and she knows it I think about her and she knows it mm think about hop oh, I mean degani think about haqida o'ylamoq think o'ylamoq about haqida think about haqida o'ylamoq her uning uni e, ya'ni o'sha u u demoqchi e, men o'ylayman haqida u ya'ni men u haqida o'ylayman and va she knows it she knows it u know bilmoq she knows it u uni biladi ya'ni men u haqida o'ylashimni biladi demoqchi knows it it deganda mana bu thinking about her mana shuni nazarda tutyapti va u uni biladi i wanna let her take control i wanna let her take control mm -hmm. men xohlayman uh, let ruxsat bermoq ijozat bermoq men ruxsat berishni xohlayman her unga deyapti men unga ruxsat berishni xohlayman take control take control ya'ni take control degani nazoratni qo'lga olmoq boya tarjimasini ko'rganimizdek men u nazor e, men unga ruxsat beraman ya'ni nazoratni qo'lga olishini ya'ni nima nazarda tutyapti bu yerda davomini o'qiymiz cause uh, cause every time that she gets close mm -hmm. Cause every time that she gets close cause bu yerda cause because demoqchi because bilan bir xil ma'nosi cause because chunki every time every time har safar har doim uh, that that bu o'sha qo'shma gapni bog'laydi bu yoqdagi gapni bog'lab kelyapti that she gets close she gets close u get close get close degani yaqinlashmoq get close chunki har safar u yaqinlashganda demoqchi mana bu that buni bog'lab keladi mana cause every time bilan uh, she gets close ni mana bu that bog'layapti bitta gap qilib chunki har safar u yaqinlashganda ya yeah, deyapti ya yeah, ya yeah, ya degani ha degani She pulls me in. She pulls me in enough to keep me guessing. Mm -hmm. She pulls me in enough to keep me guessing. U pull. Pull tortmoq degani pull tortmoq me meni in ichkariga. U meni ichkariga tortadi. Enough yetarlicha. To keep me guessing. -hmm. keep degani o'zi saqlamoq degani keep saqlamoq endi bu yerda keep keep me guessing deganda e, u mani yetarlicha tortadi nimaga tortadi deyapti e, taxmin qilaverishimga demoqchi taxmin qilaverishimga guessing keep me guessing mana shu e, guess taxmin qilmoq bo'lsa endi keep bilan birga qo'shib kelganda bu yerda o'sha biror nimani takror takrorlanishini nazarda tutadi takroriy sodir bo'lishi keep me guessing meni ya'ni e, o'sha taxmin qilaverishim e, qilaverishimga yetarlicha tortadi deyapti meni shunga majbur qiladi degan ma'noda she pulls me in meni ichkariga tortadi enough yetarlicha to keep me guessing ya'ni o'sha taxmin qilaverishim uchun attract qiladi ya'ni o'ziga tortadi degan ma'noda e, tushunsangiz ham bo'ladi and maybe I should stop and start confessing and maybe I should stop and start confessing and va maybe balki I should men should kerak men kerak deyapti stop uh, va balki men to'xtashim kerak stop to'xtamoq and va start start boshlamoq confessing confess uh, tan olmoq va tan olishni boshlash boshlashim kerak uh, aytyapti endi va e, va balki men to'xtab tan olishni boshlashim kerakdir demoqchi confessing hmm, bir qayt qofiya uchun aytyapti confessing ya'ni o'sha tan olishni ya ha degani oh i've been shaking oh i've been shaking o mhm. oh deyapti oh uh, I've been. I've been bu I have been ni qisqartirilgan shakli. I have been. I, I've been shaking. Shake qaltiramoq. I've been shaking. Men qaltirayapman. Men qaltirab e, qaltirayapman. E, o'sha have been bu present perfect continuous. Have been shaking. Present perfect continuous zamonda kelyapti. I've been shaking. Men qaltirayapman deyapti. I love it when you go crazy. I love it when you go crazy. Mm I love it. Uh, love sevmoq ya'ni yaxshi ko'rmoq ma'nosida ham keladi i love it men sevaman ya'ni men juda ham yaxshi ko'raman deyapti uni uh, men uni juda ham yaxshi ko'raman qachonki when when bu uh, mana bu gap bilan bu gapni bog'layapti when qo'shma gapni odatda shu uh, what when that how so'zlari boru mana shular odatda qo'shma gaplarni bog'lab keladi shunda siz ikkita gapni qo'shib bitta uzun gap qilib tarjima qilib ketsangiz bo'ladi i love it ha, men juda ham yaxshi ko'raman when qachonki you sen go crazy go crazy aqldan ozganingda endi bu yerda aqlgadan ozganingda bu e, ya'ni e, meditsina jihatdan kelmayapti ya'ni jinni bo'lib qolish emas go crazy bu yerda e, aytaylik nimadir sho'xlik qilib o'zini odam shuncha shundoq qo'yib yuborib shunchaki qo'yib yuborib qanaqadir sho'xlik jinniliklar qilishi ya'ni o'sha jinnilik qilayotgan odam o'ziga yoqyapti u narsalar hech kimga atrofdagi e'tibor bermasdan bir nimalar qilib xohlagan narsalarni qilishi o'sha go crazy mana shu holat ham go crazy bo'ladi tashqaridan qaragan odamlarga siz qilayotgan narsalaringiz g'alati tuyuladi ana shunda odamlar aytishi mumkin you you went crazy yoki uh, you are going crazy e, mana shu holatda aytishim mumkin o'sha sen aqldan ozyapsan bu haqiqatdan jinni bo'lib qolish emas balki shunaqa shunaqa narsalarni qilish ho'p demak sen e, shunaqa aqldan ozganingda deyapti e, shunaqa har xil jinniliklar qilganingda men judayam yaxshi ko'raman deyapti you take all my inhibitions You take all my inhib inhibitions. You sen take uh, olasan olmoq degan take all barcha my mening inhibitions ya'ni o'sha uyalishim xijolat qilishlarim uyalishlarim sen meni barcha uh, uyalishlarimni ya'ni xijolat qilishlarimni olasan deyapti uh, bu yerda inhibition o'sha siz biror nimani aytishga uyalsangiz gapirishga uyalsangiz ana shu holat ana shu narsa inhibition bo'ladi ya'ni aytaylik yoqtirishingizni aytolmasligingiz ham mana shu holat mana shu e, his qilish ham inhibition bo'ladi ya'ni uyalish hijolat qilish baby hmm, baby o'sha yoqtirganga nisbatan erkalab aytish erkalab chaqirish ma'nosida baby there is nothing holding me back mm -hmm. there, there is nothing holding me back there is bor deyapti nothing hech nima endi there is nothing hech nima bor demaysiz buni there is nothing hech nima yo'q bitta inkor kelsa ingliz tilida e, gapni butunlay inkor qilib yuboradi there is nothing e, hech nima yo'q holding holding mana e, odatda oldingi tarjima qilgan paytlarimda ham aytdim juda ko'p holding mana bu joyda g tushib qoldi, ya'ni g o'zbekchada g harfi g harfi tushib qolib tepasiga buni bittagina e, mana qo'shtirnog'i e, o'zini yozib qo'yadi qo'shtirnoq belgisini bittasini o'zini yozib qo'yadi mana shu narsa holdin bu holding holding ya'ni holding emas endi holding bo'lsa hmm, ing qo'shilgan hold ushlamoq hmm, ing qo'shilgani holding holding endi bu yerda tez aytganda holding holding me back holding me back mhm. mi me meni back orqaga endi meni orqaga ushlayapti deyapti ushlash meni orqaga ushlash endi hold back bu nafaqat orqaga ushlash balki to'xtatib turish ya'ni ushlab turmoq ushlab turmoq to'xtatmoq to'xtatib qolmoq ma'nosida there is nothing holding me back meni hech nima ushlab e, meni hech nima ushlab turmayapti ya'ni meni ushlab turgan hech nima yo'q demoqchi meni to'xtatib turgan yoki ushlab turgan hech nima yo'q baby e, ya'ni o'sha yoqtirganiga yoqtirganini chaqiryapti You take me places that tear up my reputation. You take me places that tear up my reputation. You sen take uh, olmoq me meni places. Mm -hmm. Take me places. Places bu joylar. Endi take me places Э, take biror joyga olib bormoq ma'nosi bor biror kimni biror joyga olib borish ham take bo'ladi you take me places sen meni joylarga olib borasan that ya'ni gap bog'lanyapti tear up my reputation mhm. sen meni joylarga olib borasan qaysiki tear up tear up degan o'sha uh, yirtib tashlamoq uh, my mening reputation obro meni obro'yimni yirtib tashlaydigan ya'ni meni o'sha obro'yimni havoga uchirib yuboradigan meni obro'yimni bir pul qiladigan e, demoqchi meni obro'yim hech qanaqa ma'no anglatmay qoladigan joy nazarda tutyapti demak o'sha meni obro'yimni yirtib tashlaydigan joylarga olib borasan so'zma so'z tarjima qilganda manipulate my decisions mhm. manipulate my decisions manipulate man, manipulyatsiya qilmoq uh, my mening decisions uh, qarorlarim meni qarorlarimni manipulyatsiya qilasan deyapti ya'ni boshqarasan degan ma'noda baby hmm, baby o'sha yoqtirganini chaqiryapti there is nothing holding me back mm -hmm. ya'ni ushlab turgan hech nima yo'q meni to'xtatib turgan hech nima yo'q yana bir marta qaytardi there is nothing holding me back shu holatda ikki marta qaytaradi she says that she's never afraid mm -hmm. she says that she's never afraid she u says aytadi u aytadi that ya'ni gapni bog'layapti u aytadiki She's never afraid. U never hech qachon afraid, afraid. Qo'rqmoq, qo'rqgan. U aytadiki, u hech qachon qo'rqmaydi. She's never afraid. Bu yerda not bo'lmasa ham never bo'lgani uchun gap butunlay inkor bo'lib ketyapti. She's never afraid. U hech qachon qo'rqmaydi. Just picture everybody naked. Just picture everybody naked. Shunchaki, just shunchaki picture, picture o'zi e, o'sha rasm bo'lsa, surat bo'lsa picture, endi bu fe'l bo'lib keladi. Picture bu o'sha xayol qilmoq, xayolda e, o'sha tasavvur qilmoq, suratdek tasavvur qilish, just picture. Shunaqa tasavvur qil deyapti, xayol qil everybody hamma naked, kiyimsiz. Hmm, u qo'rqmaydi, u aytadiki u qo'rqmaydi u hech qachon qo'rqmaydi just picture shunchaki e, tasavvur qil hamma kiyimsiz she really doesn't like to wait she really doesn't like to wait u uh, really chindan ham uh, to'g'risi yoki doesn't like doesn't like yoqtirmaydi like yoqtirmoq to wait wait kutmoq kutishni u to'g'risi yoki haqiqatda yoki chindan ham yoqtirishni e, yoqtirishni deyapman kutishni yoqtirmaydi not really into hesitation not really into hesitation ho'p into be into to be into degani Uh, masalan I am into desangiz I am into football i am into football desangiz men futbolni yoqtiraman degan ma'noda keladi into o'sha yoqtirish not really into not really into uh, to'g'risi yoki chindan ham haqiqatda into ya'ni yoqtirmaydi deyapti not really into to'g'risi yoqtirmaydi hesitation hesitation ikkilanish ikkilanishni u demak u ikkilanishni yoqtirmaydi bu yerda e, shiz she isni tushirib qoldirgan chunki e, bu qo'shiqda o'sha qizni tasvirlayapti qizni tasvirlayapti shuning uchun bu qo'shiqdan qo'shiq ma'nosidan aniqki bu yerda shezni aytish shart emas shuning uchun not really into hesitation e, u ikkilanishni yoqtirmaydi deb tarjima qilsangiz bo'ladi Xo'p, bu yerni tarjima qildik. Pulls me in enough to keep me guessing. Buni tarjima qildik. Xo'p, bu yerni ham yana qaytarib qo'shiqda aytdi tarjima qilgan joylarimizni. Buni ham va endi mana tarjima qilmagan joyimizga keldik. Cause if we lost our minds and we took it way too far. Mm Cause if We lost our minds. Ishtirokga tarjima qilamiz. Cause, because, ya'ni chunki. If, agar, we lost, we biz, lost, yo'qot, yo'qotmoq, e, yo'qotish, yo'qotgan biz, e, yo'qotganimizda deyapti. Agar biz yo'qotganimizda our minds, our minds, e, bizni, lost our minds mana shuni mana shu holat tarjima uh, qilsangiz bo'ladi mana shunaqa tarjima qilasiz uh, lose our minds bu aqldan ozmoq lost our minds we lost our minds bu biz aqldan ozganimiz ozgan ozganmiz degani we lost our minds biz aqldan ozganmiz ya'ni o'sha aqlimizni yo'qotganmiz degan ma'noda agar biz aqldan ozganimizda and va We took it way too far. Uh, take take yana bitta ma'noda keladi, yana boshqa bir ma'nosi take'ni o'sha biror nimani qabul qilmoq, uh, jiddiy qilib qabul qilib yubormoq yoki jiddiy qabul qilmaslik. Uh, shu ma'nolar ham take take take'ni shunday ma'nolari ham bor. Endi we took it biz uni qabul qildik biz biz uni qabul qildik deyapti biz qabul qilgan qildik way too far way too far way too far degani e, judayam ma'no judayam degan ma'noda way too far judayam biz judayam u judayam ortiqcha darajada jiddiy qabul qilib yuborganimizda deyapti we took it way too far biz judayam jiddiy qabul qilib yuborganimizda mana shu took it way too farni bitta oddiy qilib tarjima qilganda e, judayam jiddiy qabul qilib yuborish bo'ladi judayam jiddiy qabul qilib yuborish biz judayam jiddiy qabul qilib yuborganimizda demak chunki agar biz aqldan ozganimizda va judayam jiddiy qabul qilib yuborganimizda i know would be all right i know We'd be all right. I know we would be all Mm -hmm. I know men bilaman. We'd be all right. We'd be mana bu joyda aytgan we would be. Uh, we wouldni qisqartirilgan shakli we'd. We'd be biz bo'lardik right. Uh, ya'ni all right shu yaxshi. Uh, hammasi biz bizda hammasi yaxshi bo'lardi demoqchi. men bilaman bizda hammasi yaxshi bo'lardi i know we would be all right men bilaman bizda hammasi yaxshi bo'lardi tashqarida kimdir nimadir taqillatyapti umid qilamanki sizlarga bu bezos e, xalaqit qilmayapti qattiq eshitilmayapti umid qilaman ho'p davom etamiz if you were by my side and we stumbled in the dark if You were by my side. And we stumbled in the dark. <clears throat> If agar you were sen deyapti by my side. Uh, by next to ya'ni yonida degani by my side. Side o'sha my mening side uh, yon taraf. Agar sen mening yon tarafimda bo'lganingda and va we stumbled we stumbled stumble qoqilmoq biz qoqilganimizda in the dark in ichida the dark qorong'ulik zulmat ya'ni qorong'ulikda qoqilganimizda qoqilib ketganimizda agar sen meni yonimda bo'lganingda va biz qorong'ida qoqilib ketganimizda davom etamiz i know we'd be all right bilaman biz bizda hammasi yaxshi bo'ladi okey bo'ladi demoqchi bizda hammasi okey bo'lardi okey bo'lgan bo'lardi i know we would be all right o'sha bizda hammasi yaxshi bo'lardi cause if we lost our minds we took it way too far tarjima qildik buni i know we'd be all right i know we'd be, we would be all right ho'p bu yerni ham tarjima qildik qo'shiqda aytadi yana qaytarib tarjima qilgan joyimizni buni ham tarjima qildik bu joyni ham tarjima qildik va davom etamiz bu yerdan I feel so free when you are with me baby I feel so free when you're with me baby mm -hmm. I feel men his qilaman deyapti so free Uh, so free free uh, erkin ma'nosida kelyapti bu yerda free o'sha tekin ma'nosi bor yoki bo'sh ma'nosi bor i feel so free men juda yam erkin his qilaman so juda yam ma'nosida when qachonki you're with me uh, sen with bilan me men sen men bilan bo'lganingda when you're with me sen men bilan bo'lganingda i feel so free Men judayam erkin his qilaman. Baby. Hmm, chaqiryapti baby, ya'ni o'sha e, diqqatni tortyapti baby. There is nothing holding me back. There is nothing holding me back. Meni ushlab turgan, ya'ni meni to'xtatib turgan hech nima yo'q. Okay, endi mana keyingi navbatdagi tarjima qiladigan qo'shig'imizni belgilab olamiz kommentariyada siz o'zingiz tarjima qilinishini xohlagan qo'shig'ingiz nomini albatta kommentariyada yozib qoldiring ho'p mana ba'zi bir qo'shiqlarni nomini beraman sizlarga agar xohlasangiz shulardan tanlashingiz mumkin yoki o'zingiz yoqtirgan birorta qo'shiq bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiqni keyingi video darslikda men tarjima qilaman ila mila sing me to sleep under, lovely, they don't care about us, fly me to the moon, let her go. Demak, mana shu qo'shiqlar, shulardan tanlang yoki o'zingiz xohlaganingizni yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kommentariyada ham o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang kanaliga. Albatta, keyingi videolarni qo'shib qo'sh o'tkazib yubormaslik uchun kanalga albatta qo'shiling. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.